चली गई तो उनको बैठना था तब बगी चली गई दूसरी बार खाना खाने के लिए बैठे हम लोग पेट फूल है फिर भी तो ये हमेशा भूखी रहती है दस बार खिलाओ पंद्रह बार खिलाओ ये हमेशा भूखी रहती है शुरू होने वाली है थोड़ी देर में और आपको दिखाता हूँ मैं शादी के सामने यहाँ पे संगीत संगीत है यहाँ सामने यहाँ शादी है और सब खाना पीना ख़त्म हो गया है Jump. ले जम जम जम ले ले अरे जम यहाँ पे दुल्हन तैयार हो रही है और यहाँ पे खाना पीना ख़त्म हो गया है घर जा रहे हैं फाइनली आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए घर पे रहिए सुरक्षित रहिए with this and as always past will never come don't think of future live life today I love you my friends hope you enjoy your every single day अरे ये रही गाड़ी दूसरे राजा की तो मिलते हैं बाय